Wie sieht es denn momentan aus? Ähm, wenn jetzt jemand dich besuchen kommt und du teilst mit dem Marihuana, kannst du das machen? Die Antwort auf die große Frage lautet Äh, nein.